昨夜梦游去，上台墨字添新，讲曲又一句。北雪踏天雨，洒盐纷飞，火照西晴，关山头似故人诉发情。 然后一别。 忠骨尽黄沙，金戈争天涯。身落玉下马，能富人算是家。 谁还记？像茉里莲、海棠一曲。谁还记？你我从此陌路两立？挥罢，回罢，一句来世再聚。红雪冬青一水袖奈一君欢喜，心中旧骨藏头无迹。素朦胧故人归，来叹爱你。君